אני רוצה לתת לכם שלושה תרגילים מדהימים עם השנורקל, במיוחד לאנשים שסובלים קצת מכאבי צוואר, כתפיים או גב תחתון. אחד התרגילים המדהימים זה פשוט לסחוט חתירה ללא תזוזה של הצוואר. מבט למטה, מתיחה של היד קצת יותר למטה, משהו כמו עשרה סנטימטר יותר עמוק ממה שאתם רגילים, על מנת לשמור על הראש ישר. ברגע שאתם שוחים ללא עבודת צוואר, אתם מעריכים את השרירים ויותר מאוחר תרגילו את הגוף לנשימה. תרגיל מספר 2, וממש מדהים לשחרר את הכתפיים, זה עבודה עם סנפירים ושנורקל. מזיזים את הרגליים ומטלטלים את הכתפיים בצורה הזאת. ברגע שאתם לא צריכים לנשום, המים נוגעים בצד אחד ובצד שני, ופשוט משחררים את כל הצוואר והכתפיים, משחרר מתח וסטרס מהחיים, זה פשוט מדהים. התרגיל השלישי, ולא פחות חשוב, זה לעבוד על הרגליים. ברגע שיש לנו לחץ בכתפיים ואנחנו לא יכולים לחזק את הכתפיים, אנחנו רוצים לקחת את הכאב שלנו ולהתחיל לעבוד על אזור אחר, על הרגליים ועל שירי הליבה. אז מה שצריך, פשוט שמים את השנורקל, לא צריך לחשוב על הנשימה, בועטים עם הרגליים ונהנים מכמה תרגילים מדהימים שכדאי לבצע כמעט בכל אימון.